Para buna yanarmadın öbür. Başımda mesut ona bindirik. Sen yarın sen kıyım. Hadi yürü yürü. Kanımanı bu gözleri tutuyor. Kanımanı da gel yamanlar. Adalatını bağlı sarara. Bravo. Ömer dönüyor bakın oynadı. Erman geldi geldi geldi. Önce kapır hocam ben bakacağım. Hayır. Hocam hocam hocam. Hayır. Hayır. Oh, my God. Yeah, let's give them a bigger, bigger, bigger, bigger.